بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مون چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے آج کا بہترین تحفہ جو میں آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہی ہوں وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت پیارا سا تحفہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم و حکمت کی بات بہترین ہدیہ و تحفہ ہے جسے سن کر تو یاد کر لے پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے تو یہ ایک سال کی عبادت کے برابر ہے تو ناظرین آپ کسی کو کوئی بھی علم حکمت کی بات بتاتے ہیں تو وہ اس کے لیے ایک ہدیہ ہوتا ہے ایک تحفہ ہوتا ہے تو تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے تو ناظرین اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو کوئی اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہی ہے زندگی میں ہمیشہ دو نصیحتوں پر عمل کر لینا چاہیے ہمیشہ کے لیے آپ کامیاب ہو جائیں گے نمبر ایک ہے کہ نماز مت چھوڑیں کہ ساری زندگی کی برکتیں اسی میں ہیں تو جس شخص نے بھی نماز چھوڑ دی سمجھیں کہ اس نے اپنی زندگی میں بے برکتی پیدا کر لی اور نمبر دو ہے اپنی نظر کی حفاظت کریں گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں اپنی تمام ویور سے گزارش کروں گی کہ ہمارا وظیفہ جو آج کا بہت ہی پیارا سا جمعرات کے دن کا بہت ہی برکتوں فضیلتوں والا جو میں آج آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل صرف تین لفظ آپ نے جب اپنی زبان سے ادا کر لینے ہیں مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل کسی بھی قسم کا جو بھی مسئلہ پریشانی ہے وہ آپ کا حل ہو جائے گا تو ناظرین یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ نے ہمارا کرنا ضرور ہے انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا آپ نے جمعرات کے دن میں یہ پیارا سا وظیفہ کرنا ہے ہماری ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور میری تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو ناسین آج کے دن میں آپ نے بس یہ تین لفظ ادا کرنے ہیں جتنا ہو سکے آپ نے ان تین لفظوں کو ادا کرنا ہے چلتے پھرتے آپ نے یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یہ تین لفظ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کو ادا کرتے رہنا ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کا پریشانی آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کے صدقے میں رجب المرجب کی تیسری جمعرات جو کہ آ چکی ہے اس دن کے صدقے میں آپ کی ہر جائز حاجت مراد کو پورا کرے گا اور آپ کے لیے رزق اور کاروبار کی جو بھی تنگیاں ہیں اس کو ختم فرما دے گا اور آپ کے لیے غیر سے رزق کا سبب پیدا کر دے گا میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ان وظائف کو دیکھتے رہیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ